I'm w a l k i n the way 行くあたもなく傷ついた体濡れし絡みつく氷のざわめき殺し続けた

チャンネル